Good morning, sì, qui sono le 10. Come dico, in questi casi certo non proprio una mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David. Sì, David, perché no David? David Lynch. It's June 14, 2022 and it's a uh, Wednesday. Here in Naples, a, a clear morning is momentarily still and now 80, 82 and 4 Fahrenheit around 29 Celsius. And this means that it's today really, really, really, really soft, like in these days in this period. Uh, but also over because it seems more a summer climate e spring climate, l'altra parte tra poco è già praticamente estate, quindi è normale sia così. As riguardo le video tools, credo ci sia quello di domani, per cui eh, non penso che oggi lo faccia, anche perché non, non ho molto da dire, ma in the case eh, comunque il video in generale is always separate from this so I open if you're interested anyway as he and you let's just see from the green roller shooter you can't see anything Cosa sapete cioè, in estate cioè, per far passare l'aria c'è più la, la, la, la green roller shooter che la tenna quindi ve lo dico io ma uh, praticamente eh, I think this after noon temperature come sempre d'estate chiaramente quasi sicuramente salirà di qualche grado but really important thing this atmosphere is that today we have today we have dico già we have perché ormai è una insomma, mattinata inoltrata those beautiful those beautiful those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. I think all along the way. Ovviamente all along the way qui sembra qualcosa meno intendo rispetto ai amici americani, soprattutto perché di solito abbiamo un orario completamente diverso. Bene, speriamo di continuare così con questo trend anche domani. Per cui shaded this so from the mythical window with the, orange, uh, red, blue, green water curtain behind me, and it's uh, green roller shooter, green roller shooter, and near me in this days and quasi tutta l'estate, and finally from my mythical keyboard Amadi GX 640 IPG, IPG, 625 eh boh di dei molto people follow the channel reports un saluto davvero a tutti indolso I hope you all have a great breakfast e la farò tra poco il mio stomaco pronto l'ho messo sempre non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto da queste parti rispetto a qui non che non ci consoliamo sempre, noi facciamo colazione, anzi tra l'altro due parole, colazione e consolazione, se dette in italiano fanno anche rima, e questa curiosità, ma io quando il tempo è brutto non lo so perché mi consola ancora di più. I'll see you in the video too, so yesterday, I think, or tomorrow.